Desde la cocina de España os queremos felicitar las fiestas Terry y yo. Y muchas felicidades. ¿Verdad Terry? ¿A que sí? ¡Ay, cómo me quiere! ¡Feliz Navidad! Tenemos el espíritu navideño. Anda que no que... ¡Ay, ay, ay, ay! ay! <laughs> Y aquí estoy con Elvis para desearos feliz año 2019. Así que nos vemos para el próximo año. ¡Adiós!